hello friends this is your host Rachit Mangal आज हमारी वीडियो का टॉपिक है why dogs are your best friend और बाय द वे ये फॉक्सी है ये एक स्ट्रीट डॉग है और इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इस वीडियो के अंदर मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दूंगा कोई बंदा तभी सीखता है जब उसके साथ बीती हो कोई चीज तो मैं अपना लाइव एग्जाम्पल देता हूँ कैसे डॉग्स आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है वर्किंग पेरेंट्स मेरे पापा बिजनेसमैन और मेरी मदर टीचर हैं तो मैं वो चले जाते थे तो मैं अकेला रहता था स्कूल से आने के बाद तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक डॉग ला के दिया था जब छोटा था मैं भी और वो भी छोटा था तो तभी से हमारी एक दोस्ती स्टार्ट हो गई थी और हमारी दोस्ती स्टार्ट होने का मतलब ये था कि हम साथ में रहने लग गए थे साथ में ही खाना खाते थे मेरे रूम में वो रहता था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको यूं दोस्त पसंद हो कि उनकी ये डिमांड होती है कि मैं बोलता रहूं और आगे वाला बंदा सुनता रहे तो ऐसे तो रियल लाइफ में बहुत कम दोस्त मिलेंगे तो आपके लिए ये जो डॉग्स होते हैं बेस्ट फ्रेंड इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मेरा जो डॉग था ना मैं उसको जो भी बोलता रहता वो चुपचाप सुनता रहता था वो इतने अच्छे होते हैं उसने कभी कंप्लेन ही नहीं करी और एक और बात अगर आप ज़्यादा लाउड म्यूजिक पसंद करते हो तो आपके रूम में बहुत तेज म्यूजिक चलेगा ना तो आपका डॉग भागेगा नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके साथ ही रहेगा ये आपके साथ ही ग्रोथ करेगा जैसे कि आप ग्रोथ करोगे वैसे ही ग्रोथ करेगा तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी आप लोगों की और एक और पॉइंट कि अगर मेरा डॉग मेरे से गुस्सा हो जाता था ना तो पहली बात तो वो होता नहीं था दूसरी बात अगर वो हो जाता तो वो पांच दस मिनट में उल्टे चुपचाप आ जाता था <laughs> वो सब भूल जाता था तो ये होते हैं बेस्ट जो अच्छी दोस्ती होती है ना उसकी ये निशानी होती है कभी भी दिल में कुछ नहीं रखते हो तो ये अच्छी बहुत बढ़िया बात है इनकी और एक और बात आपकी फिटनेस का भी अच्छा ध्यान रखते हैं वो अगर आप उनकी फिटनेस का ध्यान रखोगे तो वो आपकी फिटनेस का कैसे ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर आप दोनों साथ में रनिंग जाओगे तो ये आपका एक बेस्ट रनिंग पार्टनर बन सकता है सुबह आप इसको वॉकिंग पे भी लेके जाओ तो एक बेस्ट वॉकिंग पार्टनर बन सकता है आपके जो दूसरे दोस्त है वो इसको ऑटोमेटिकली पसंद करने लग जाएंगे तो आपके मतलब कि आसानी से आप थोड़े पॉपुलर भी हो जाओगे आपके ग्रुप में क्योंकि आजकल ये होता है ना कि जिसके पास डॉग होता है लोग उसके पास ज्यादा जाते हैं अच्छे छोटे छोटे बच्चे को भी वो पसंद होता है लास्ट तो पॉइंट आप अपने डॉग को जितना प्यार करोगे ये आपको डबल प्यार करेगा क्योंकि ये एक ऐसे जानवर होते हैं या ऐसी चीज होती है कि ये आपकी कोई अमीरी गरीबी नहीं देखते ये नहीं देखते कि आपके पास बड़ा घर है या छोटा घर है आपके पास बड़ी गाड़ी है या स्कूटी है या साइकिल है ये देखते हैं सिर्फ ये आपको प्यार करते हैं इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेलाइकन है उसको भी दबाए ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर वापस इतनी जल्दी आओ और थम्सअप दे हमारी वीडियो को थैंक यू वेरी मच